طالبانو سره وخت هم تیر کړی دی سره ډیر وخت پاتې شوی دغه د افتخار دی دا کومې خبرې چې وکړي اوس که دیو کې سویل غواړي نو زه به سره خبره وکوم خو ته د مایک خلاص افتخار خیر افتخار صاحب خو جوړې بخیر ست ښه د انجوالان مخې خیر تخته په د مشکلات نشته تر څو وخت پورې د اسلامي امارت سره تیر کړی او اوس چیرته اوسې کوم ځای کې د کوټې ده زه بیا د کندهار یم خو د کوټې ځان یې معرفي کړی و د کندهار د ارغنداو ولسوالۍ په نوم دا فکر دی چې موږ دروغ وایو والله په بالله که دا سړی زه پېژنم دا ستاسو خپل سړی دی زه بیا هم درته وایم زه یې نه پېژنم چې دا څوک دی طالب جان بل کومه پښتنه لري که زه پښتنه شروع کوم په تا باندې مایک طالب جان ستا غږ نه راځي زه لږ یو دوه پوښتنې لرم او د دغو جنجال هسې هوایي ده وروره لکه فلم چې ډکوي نه هغې پوښتنې وکړي دې هلک ټول جوابونه ورته ویلي دي بس زما منې دواړه ایسته که بس داسې اها نو اما دې وخت طالبان لا پیدا سول جنگ شروع سه دغه اوسنی جنگ ماغه جنگ وروره تر اوسه پورې وکړ او که بیل څه بل رقم څه او که ماغه د څه رقم ده او او بل یو پوښتنه لرم کنه چې طالبان وایي کنه که چې ټول جنگ دې په خاطر د چې موږ اسلامي دولت غواړو ایا داسې نه کېږي چې په خپل ولایت کې د اسلامي دولت لاندې خپل ملک ته، خپل کلي ته، خپل ولایت ته خدمت وکړو او پنجابی هم پرېنږدو، بل څوک هم پرېنږدو؟ دا دوه پوښتنې نه مې دي، مننه وروره بس. ډېره زیاته مننه ورور د دې جواب به تاته راشي لاندې پېج ته لاړ شي د دې جواب به تاته راشي دلته نه دغه کس چې ما راوړی دلته مې کېنولی دی دا مې په څه شو افتخاره څه شو وروره بېرته راشه افتخار غلطي کې افتخار معنی ووتو ما هغه څو غلطي کې افتخار چې څو پرې راځي ترېغه پرې به زه دغه ورور ته وایم او چې ګوري چې په کومه ورځ باندې چې څومره ما ته تاریخ معلومات چې په کومه ورځ باندې دا ګلبدین زمونږ غږ اورې مایک د خلاص کا و و غږ راځي هغه افتخار مانه غلطي کې وګرځېدو لاندې افتخار کدل ته یې بیرته راواخله هغه صف زه راخلم زه راخلم هغه ته زه په دې چې اما هغه زل ما باندې لایف وک ما لایف نه کو نن زه قلار زما زړه ما لګر بسترات وکو او نن چې زه لایف راغلم تنه د افتخار د پر رالم چې هغه ماته زنګ وه ماته ویل چې خانه سو په وروره زه په ډیرو سختو مشکلاتو کې وم او دسې دسې دسې حساب دی دغه خلک چې دي دا د اسلام په نوم باندې زما او ستا دین هم خرابوي او زما او ستا ملک هم ورانوي نو ما ورته ویل صحیح دی وروره شه دا خبرې مال خپله وکوئ زه یې کوم وایي چې هر رقم سوال دی ورندا د تا د ولسوالیو سوالونه ترې نه وکړل جواب یې درکړو د د والیانو سوالونه یې ترې نه وکړل جواب دا ټول یې درکړل کنه ما د نوید جانو خان یوسف نوید جانو کو سو کا ملما یې غسوال وک او هغه ویل چې ما دا سوالونه ډیر ځای کړی دي نو خدای دې وکړي چې زه ته جواب ورکم او دغه سر خلاصي یو تر اوسه چا ما ته جواب نه راکړی ګوري د افغانستان جنگ چې څومره ماته معلومات چې په کوم ورځ دا ګلبدین دغه چې په کوم ورځ بټو دغه جنگ خښته بټو یې ایښې ده، د بېنظیرې پلار ذوالفقار علي بټو د دغه جنګ خښته هغه ایښې ده او د هغه د جنګ چې کوم عسکر دي د دې وطن د دې وطن په بربادي کې چې د بټو کوم عسکر دي په هغو عسکرو کې یو اوس هم دغه دلموږ سره ناست ناست ده بلکل دا ټول د بټو عسکر دی لغه ورځې ونیسه چې د نجیب حکومت چا ډنګ ډاکټر شهید ډاکټر صاحب شهید ډاکټر نجیب الله چې چا شهید ک هغه د بټو عسکرو دا نن چې څوک جنګیږي دغه هم د بټو عسکر دي او دا اوس چې دلته له موږ سره ناسته چې په افتخار صاحب باندې سوالونه کول دا اوس یو منټ غوږ ونیسه مایک بند کړه یو منټ زه بل سړي ته جواب ورکوم تا ته بیا په تا باندې خپل سوال کوم نو تر دانونه ورځې پورې چې څومره خلک په دې وطن کې جنګیږي دا ټول دغه بټو عسکر دي د بټو نه وروسته د ضیاء الحق عسکرو د ضیاء الحق نه وروسته دغسې راځه راځه راځه نن د عمران خان او د شاه محمود قریشي تر امر لاندې کار کوي او ډېر وخت کار یې چې وکړو د جنرال حمید ګل تر لاس لاندې یې کار وکړو خدای دې وکړي چې هغه چا کوم سړي دا سوال کړی و د هغه سر پرې خلاصوي زنده باد خب که دا ده بل نه دا خپل سړی ده شهید کی مولا مسعود عکس لګول الله دی شهادت قبول کی د طالب جان ته په بل نفر باندې سوالونه وکړو یغه تا ته صحیح صحیح جوابونه درکړو ټول او ته ماشاءالله ته اوس کوم سوال نه راغلی نو غوښتل نو سوال مې ورسره خو ته کوم سوال نه خو ما درته ویلي چې ته ماته باشعوره باسواده سړی ښکاري ده تا ویلي نه نه یعنی جاهل یې باسواده نه یې باشعوره نه یې دومره نه د پوه په سترګه ما راته ګوره ما تا به له دې بعد خبرو سره معلومېږي په شمس صاحب ښه مننه دا راته ووایه ما میډیا باندې سوال پروت ده ما دا سوال په ټولو د تاسو په دغو اماراتیانو باندې کړی ده د دې بټو پاس کړو باندې چې طالبانو د شرعي نظام داوا کړې و او شرع ظاهر مني ولی مولا محمد عمر خان نه حاضراو د ما کلیوالو نه د لیدلی یعنی خالی د تا د کلیوالو ولسمشر د ټول افغانستان ولسمشر و کاله د تا په خوله کې چې و کاله دی په افغانستان کې ولسمشر په و کالو کې سور لس اخترونه راځي سور لس اخترونه ښه په و کالو کې سور لس اخترونه راځي په دایو د اختر په لمانځه کې دای چا نه ولید د استقلال پر ورځ دای چا نه ولید په روزه ماتې دای چا نه ولید په ار کې دای چا نه ولید دا څه خیل ولسمشر خالد تا کلیوالو لیدل یا دای به زه منم ما کلیوالو نه لیدل ما کلیو ګوره د ما مسیا د طالبانو چې مسیران دي حتی ګروپ مشران داسې ګروپ مشران هغه باندې چې لیدلی ده یوازې په هغو باندې نه ده بل په لیدلو باندې د سلطنت خبرې ته کوې هغه تو اول ارته نه راتو د هغو اصلا ځای کندهار وو قطعاً به زه داسې یوه خبره ونه کړم چې یا د طالبانو په خلاف وي، یا د دولت په خلاف وي، یا د ملا صاحب عمر په خلاف وي. د دغه لپاره نه زه دا پوښتنه کوم چې کله کرنل صاحب امام دغه د عبدالصمد مولوی عبدالستور ته خبر نه دی تاریخ وګوره تاریخ ته مراجعه وکړه دی عبدالصمد او د مولا عمر په مابین کې چې کله انتخابات کېدل څه رامنځته شو ته ورته خبر یې